ғалымдар еліміздің рухани дамуына да баса мән бергені дұрыс әсіресе жастардың отаншылдық рухын күшейту керек қазір әлеуметтік желіде мемлекеттік туды қадірлеу туралы көптеген ой пікірлер айтылуда өкінішке қарай қасиетті көк туымызға байланысты орын алған жағымсыз жағдайлар азаймай тұр сондықтан байрағымызды пайдалану тәртібін қайта қарау керек деп ойлаймын қажет болса тиісті заңдарға өзгертулер енгізуге болады өйткені көк туымыз қастерлі тәуелсіздігіміздің символы туған жерге туынды тік деп халқымыз бекер айтпаған біз туын әрқашан биік ұстаған елміз осы ретте қаныш сәтбаевтың бір ойы өзекті болып отырған сияқты өз елінің қара тасын мақтан ете алмаған өзге жердің алтынын да мақтап жартпақ емес мемлекеттік рәміздерімізді қастерлеу әр азаматтың перзенттік парызы осыны өскелең ұрпақтың санасына сіңіретін ең әуелі сіздер яғни зиялы қауым